Este é o desenho mal animado. Episódio de hoje: Gravata. Ah, pronto. James, me dê a gravata sim. É. Uh, uh, uh, não é essa, é o, aquela.